አሲናበል አሲናገናዬ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል አሲናገናዬ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል አይቆጡም ጌታ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲናገናዬ አሲና በልበግና ጨዋታ አሲና በልበግና ጨዋታ አሲና በልበግና ጨዋታ ላይ አሲናበልበል ግና ጨዋታ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲና ግናይ አሲናበል ላይ ቆጡም ጌታ እዮሃ አሲናበል እዮሃ አሲና ግናይ አሲናበልበል ግና ጨዋታ አሲናበልበል ግና ጨዋታ እዮሃ እዮሃ your Yeah. አሲናበል አሲናገናዬ አሲናበል አሲናበል በገና ጨዋታ አሲናበል አሲናበል አይቆጡም ጌታ አሲናበል አሲናበል መጣችልን ገና አሲናበል አሲናበል አሲና ገናዬ Sinaganae, Asinabala, asinaganae Yo, asinabala, yo, asinaganae Asinabala, baganache wata Yo, asinabala, yo, asinaganae Asinabala, iko tumgeta Yo, asinabala, yo, asinaganae Asinabala Asina boliyo, asina genai, asina bol, asina genai, yo, asina boliyo, asina genai, asina bol, bagana chawato, yo, asina boliyo, asina genai, asina bolai kotum geta, yo, asina boliyo, asina genai, asina bol. apple, apple, as in as in apple, apple, as in as in apple, apple, apple, as in as in apple, apple, as in as in apple, apple, apple, as in as in apple, apple, as in as in apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, as in apple, apple, apple, apple, apple. apple, as in apple. ገናዬ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልበገና ጨዋታ ዮሃ ጨዋታ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልና ይቆጡም ጌታ ዮሃ የልማ ጌታ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልና ስና ገናዬ ዮሃ ገናዬ ዮሃ አስና ገናዬ በገና ጨዋታ አይቆጡንም ጌታ ፀሐይ ወጥቶ እስኪገባ ለመመረቅ በናባባ እንጋጠም ፈረስ ግልቢያ ላይ ሰፈር ታይ ሰፈር ተጠራተን እንጨፍር አሲና ገናዬ እንበል አመት ዞሮ መጣ የገና ጨዋታ ስሮት ከቤት ወጣው ፀሐይዋ ሳትወጣ አስና በል ዮሃ ገናዬ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልበገና ጨዋታ ዮሃ ጨዋታ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልና ይቆጥም ጌታ ዮሃ የልማ ጌታ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በልና አስና ገናዬ ዮሃ ገናዬ ዮሃ አስና ገናዬ ከብሮ ይመታን እልታ በልታ ምንድነው ዝምታ ተነስ ተጫወታ ቤቱ ሚት መጊ ፈጠን ሞክታ ባህላችን ነውና የውሌ ደስታ አረ ጎበዝ አረ ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ ገናዬ አስና በልበገና ጨዋታ የውሃ ጨዋታ የውሃ አስና ገናዬ አስና በርና ይቆጡም ጌታ የውሃ የልማ ጌታ ዮሃ አስና ገናዬ አስና በርና ስና ገናዬ የውሃ ገናዬ የውሃ አስና ገናዬ አስና በል ስና ገናዬ ገናዬ አሰይ ሆ I say, go, Ara Govind, Ara Govind, Ara Govind, Govind, Govind, Ara Govind, Ara